балалы болғым келмейді үшінші бөлім жігіт жақсы көрмесе мәжбүрлеп екеуін үйлендірудің қажеті жоқ тура менің тағдырымды қайталайды ғой сенің ағаң да өзге қызы сүйе тұратынын біліп соңынан өзім жүгірдім өзім ішкізіп өзім қойнына кірдім жүктілігімді алға тартып маған үйленуге мәжбүрледім оны ал ол өзгені сүйді менде жүрек жоқ қой жүрек жүрек болса екеуінің арасына түсетін бе едім батыр мені ешқашан жақсы көрген емес ерегескенде мен де жыл сайын туа бердім туа бердім Бала мен басын байлап тастаймын деп ойлап едім ақыр аяғы не болды маскүнем болып түнді. ол әлі күнге сол зәмирасын аңсайды Сағынат, сеземін ғой білемін ғой ойлана беріп іштей мүжіліп мынау мида шіріп кетті байға деген ызамды балаларымнан аламын бала шағаны қуырып алсам кеудем кегім қайтатындай болып тұрады ағаңмен аяласа мен де балаларға мейірімді болатын едім баланы ұру дұрыс емес екенін біле тұра өзімді ұстай алмай қаламын байғұс олардың не жазығы бар білмеймін не істерімді өз күйігім аз еді енді мына қыз не істейміз ә деген анасы сыңсып жылап отыр мен гүлімді алып кетейін өзім қараймын өзім оқытамын ал баласын баласын алдыру керек қызымның болашағы әлі алда баласын қалай сонда алдыру керек дейсі бе деп ернін тістеп үнсіз отырып қалған роза бір кезде бетін басып жылап жіберді обал ғой жеңеше сол сәбиге жете алмай жүрген қаншама әйелдер жүр мен сияқты неше жылдан бері сәби иісін аңсап жүргенімді өзің білесің қолданбаған ем қалмады мен үшін баланы алдыру керек дейсіз осы сөздің өзі маған ауыр тиіп отыр не істейміз онда енді көтерген болса мектепті бітірген кезде босанады екен өзі қалада оқимын деп жүр оның үстіне бұл қызды кейін баласымен кім алады менің өз күйігім өзіме жетеді жеңеше баланы өзім асырап аламын гүлімнің баласы екенін осы үшеумізден басқа ешкім білмейтін болады жеңеше қазір аборт жасатсақ кейін ана болу бақытынан айырылып қалуы мүмкін гүлімді алып кетейін ертең айттым ғой өзім оқытып шоқытып тұрмысқа да беремін білмедім менен не сұрайсың мен бір сорлы баспын ғой не ақыл айта аламын бәріне өзің жауап беретін болсаң келіспегеннен басқа жол жоқ менде әкетсең әкет тіпті бар ғой өзің жақсы көретін егіз ұлды асырап аламын десең де қарсы емеспін маған қарағанда сен жақсы тәрбие бересің мен шаршадым Баласан мен байдың бетін қарата алмайды екенмін ағаң баяғыда талай рет ажыраспақшы болғанда өзімді өлтіремін деп қорқытып едім қазір маған бәрібір кетсе ол да кете берсін деген сайрагүл ұзақ сөйледі олар сыбырласып сөйлесе де анасының әр сөзі гүлімнің құлағын жарып жіберердей жаңғырып естілуде еді жігіт кім болды екен а? гүлімнің жүкті екенін біле екен деген сіңлісіне сайрагүл аулақ мені жақсы көрмейді деді ғой қызым керегі жоқ менің тағдырымды қайталамай ақ қойсын жігіттің кім екенін біз де білмей ақ қоялық әкетсең ертерек алып кет гүлімді деді осылайша гүлім роза әпкесінің үйінен бір шықты Теттенен талай рет армандап еді осы өмірді қызығып еді роза әпкесінің өміріне әттең ай дәл осы жағдайда жетемін деп ол ешқашан ойламапты ол кезде роза әпкесінің үйіндегі өмір ертедегідей сияқты еді ал қазір сезім атаусы сөніп қалған ба ештеңе қызық емес кімнің үйінде тұрса да тіпті ешкім жоқ аралда жалғыз өмір сүрсе де бәрбір секілді ештеңеге қуана алмай жүр роза әпкесі дүкен аралатып қымбат ұялы телефон сатып алып берді көйлектің неше түрінде беріп, әперіп қала қыдыртып мұның көңілін көтеріп әуре ал бұған бәрібір ештеңеге зауқы жоқ әпкесінің көңілі үшін өтірік жымиып құр жүр мінезі тұйықталып тек махаббат туралы мұңды әуендер тыңдай бергісі келеді ералыдан көңілін суытайын десе еш болатын мес, есінен бір сәт кетпейді ғажаппен бірге азабын да қатар арқалатады екен ғой бұл махаббат жігіттің ыстық құшағы әдемі сөздері бір сәт ұмыта алатын емес әне міне ол мұны іздеп келетіндей болады да тұрады бірақ ауылдағы құрбыларынан ералының өзге қызбен кездесіп жүргенін естіпті бұл сөзі естіп жүрегі қан жылады дәл осы сезімді шынайы сүйудің азабын тартқан жан ғана түсіне алса керек бар мен айқайлап жылағысы келді сүйемін күйемін саған үйленемін сенсіз күнім жоқ деген жігіттің бұл түрлігін ешқашан кешіре алмаса керек сүймеген ғой әйтпесе басына тиген оқтауды себеп ете ме ешкім ұрған емес тіпті өз әке шеше шертпеген біз бірге бола алмаймыз деп еді соңғы кездесуде бір таяққа бола сезімі жалп етіп өше қалған ералыдан әлі күнге үміт күтіп жүрген өзіне де обал жоқ сонда неге ұмыта алмай жүр оны мүлдем өмірінен өшіріп тастағысы келеді жаңа ортада жаңа өмір бастағысы келеді десе де өткен күндері көлбеңдеп көз алдынан сезімі жүрегінен өшетін емес ералыны ұмыту үшін оған қатысты дүниелердің барлығын жою керек ол үшін құрсағын сипады баласын босанып роза әпкесіне берген жағдайда да ералыны еске салып тұратыны анық баланы алдыру керек қандай жолмен болса да қалайда жасанды түсік жасауға бекінді гүлім дәл қазіргі күйі роза жағдайына алаңдайтындай емес еді батпағына тартып бара жатқан басын аман алып қалуы керек қалайда әйтпесе анасының тағдырын қайталауы мүмкін жігіттің бетін баламен бері қаратқысы келмейді өткен әпкесі терезеден қарап тұрып көлік ағылған үлкен жолдың арғы бетінде орналасқан жеке медициналық орталықты көрсетіп осы медорталықта құрбым жұмыс істейді гинекология бөліміне небір жас қыздар келеді екен аборт жасату үшін өмір ай деп еді күрсініп мен әпкесі жұмысқа кеткенде сол орталыққа жол алды гүлім ақшасы жоқ бірақ құлағында алтын сырғасы бар анасы бұл кетер кезде өз сырғасын шешіп берген барым осы қызым аман болшы қай жерде жүрсең де деп еді жасанды түсіктің өтеуін алтын сырғасымен өтеп келген гүлім кешке түк болмағандай әпкесінің қасында отырды жеміс жидектерді үйіп әкеліп тол. витамин ғой мұның бәрі құнарлы тамақ жеуің керек не жегің келеді қандай тамақ пісірейін әлде дәмханаға барамыз ба деп бәйек болып жүрген роза әпкесіне бажайлай қарады осы кезде ғана бұл үйде не үшін жүрген түсінгендей жауапсыз махабатты санасын бітеп тастапты басқалар отыр десе отырып тұр десе тұрып құр денесін сүйреп жүре беріпті енді ғана ол айналасына қарап мән жайды ұққандай әпке деді сұнған анар шырынын кері қайтарып әуре болмаңыз мен баланы алдырдым деп өз бөлмесіне тез басып кетіп қалды әпкемді ренжіттім ау деп бөлмесінде қиналып жатыр бірақ бойында бір ерекше жеңілдік бар неше күн еңсесін езген ауырлықтан арылып кең тыныстағысы келіп ақ отыр бірақ роз әпкесі оның күйі не болады екен бар арманын осы баламен байланыстыра бастап еді ол сәлден соң жәймен басып әпкесі кірді бөлмесіне әбден жылаған ау көздері қызарып кетіпті мейлі бұйырмаған да демек деді күрсініп басқа ештең айтпады мен ауылға қайта берейін бе бұл жақтан не істеймін деді гүлім өзін кінәлі сезініп неге қайтасың ауылға не бар ауылда осы жақтағы мектепке орналастырып қоямын дайындал сабақ оқыға деді көз жасын көрсетпеу үшін жүзін теріс бұрған әпкесі арадан уақыт өтіп жатты қала өмірі гүлімді күрт өзгертті ауылда өз үйінде күң болды сонда да басынан ешкім сипамады кішкентайында түк көрмей бала бағу мен үй тірлігінен босамапты ол күндерін ойласа өзін аяп кетеді кейде роза әпкесінің үйі жердің жәннатындай шіркін өзінің жеке бөлмесі бар не киемін не ішемін демейді қалтасына ақша салып қойған мұның көңіліне қарайды үй тірлігіне мүлдем жұмсамайды сабағыңды оқы оқуға түсуге дайындал деп бар жағдайын жасап қойған ал бұл сауа оқудың орнына әлеуметтік желінің қызығына батып кеткен ералысыз өліп қалатындай болып еді күндер өте оны да ұмытты оның орнына кезекті махаббатымен танысты әлеуметтік желі арқылы мұны ай мен күнге теңеп көңіліне әбден көпшік қойған бейтаныс жігітке бірден құлай кетті жүрегі лүпілдеп өзін ай өзін күн сезініп таңға дейін қиялдап жататын әдет шығарды кім жылы сөз айтса еріп кете беретін гүлімнің жаны жылулықты қажет ететін айналасынан мейірім махаббаттың титтей ұшқынын сезінсе болды сол жанның құлы болуға да дайын еді өз ұясында жаны тоңған балапан қыз жылуды енді сырттан іздеді үркектеген жас қызды торуылдаған қаланың қасқыр бөріктілері де бой көрсете бастады күндер өте ұбт дайындалып жүрген сияқты болып көрінгенмен гүлімнің ойы басқа жақта миына оқу қонбайтын болыпты ауылда жүргенде сабақ оқу үшін уақыт жеткізе алмай қынжылатын қатарластарынан қалып кетпеуге тырысып бағатын ал бұл жерде кітап бетін ашқысы келмейді әпкесі бөлмеге кіріп қалса кітап пен телефонның бетін жауып үлгеріп жан бағып жүр роза әпкесі мұны ақылы қосымша курстарға да берді Құрбосқа уақыт пен әпкесінің ақшасын құртып ұбт ең төмен балдал ала алмады күлім. намыстанып ең болмағанда әпкесінің үмітін ақтай алмағанға қиналып жүрген ол жоқ өз қызығы өзінде Сенде әдемі қызға мұңайған жараспайды деп бар тіл байлығын төгіп басын айналдырған нұрстемге ағынан жарыла аңырап басынан кешкендерін баяндап берді гүлім тәтті сөздерін аямай қамқорына алғандай сыңай танытқан жігіттің құшағына өз еркімен құлап еді гүлім иә екеуінің әлеуметтік жері арқылы танысуы тар төсекте табысуымен жалғасып жатты роза әпкесі жұмыста күні бойы өзі би өзі қожа ұшарын жел қонарын сай біледі телефонмен хабарласып ізде қалған әпкесіне бұл құрбыммен серуенге шықтым кітапханада отырмын дүкен аралап жүрмін деп қырық өтірігін құрастырады әбден қиындық көрді ғой мейлі құрбысымен қыдырса қыдырсын көңілі сергісін ауылда онсыз да қыспақта жүр өзін еркін сезініп қала өміріне бейімделсін өз қалауынша сәнденсін ұнатқан киімін кисін деп ойлап жүрді әпкесі бірақ оның жайлы мінезі гүлімді тайраңдатып өмірін тағы да ойрандап жатқанын алғашқыда ешкім білмеді жоғары оқу орнында оқитын құлқың жоқ екенін байқадым қыздарға тән өнерді меңгеріп ал ендеше аспаздық тігіншілік шаштараз дегендей білім алғың келсе кейінірек колледжде оқы аларсың деген әпкесінің сөзін гүлім қуана құптады шаштараз курсын таңдады оқуға түсе алмай қалдың деп ауылға қайтарып жібермесе болғаны ең бастысы шаштараздықты оқып жүріп өзі секілді өмірге өкпелі құрбы да тауып алды әке шешесі ажырасқан өзі нағашы әжесінің қолында өскен аделия мен бірден тіл табысып сырлас достарға айналды сол қырбы қыз гүлімді қала өміріне үйретті қалалықша киіну сәндену жігіттерді лақтыру дегендей аделияның сүйреуімен сән салонына шебер шаштараздың көмекшісі болып жұмысқа да орналасып алды қала өміріне икемделіп жұмыс тауып алған сіңлісіне роза әпкесі риза мынау сағатта клиентім жазылып қойған деген сылтау гүлімге таптырма себеп болды түннің бір уағына дейін үй бетін көрмейтін ол адам көп келді соңғы кіретті шығарып салғанша күтіп отырдық деп беті бүлк етпей өтірік айта салатын ал рүстем соңғы кезде біртүрлі өзгеріп жүр біраз уақыт алдын өзі жиі хабарласып кездесуге шақыратын күндер өте кездесуге шақырмақ былай тұрсын бұл телефон соқса ол сөндіріп қоятын болды хабарламаларына әрең жауап береді жұмыстарымен жүрмін телефонға жауап беруге мүмкіндігім болмады деп өздігінен алыстап барады бұл жігітің де оның салқындығын сезсе де гүлім айрылғысы жоқ бір түсініксіз сезім үрсемді аңсатады да тұрады кездесейікші сені сағындым ғой деп гүлімнің өзі шалынғандай болып жүр кейінгі кезде тіпті жігіттің от құшағынан алғашқы кездегі ыстық ықыласынан айырылып қалмау үшін оған сыйлық та жасады ғой әдемі қорапқа салып иіссу ұсынды бағасы да әжептәуір бірақ рүстем оны қолына да алып қарамады көлік ішінде тәндерін тояттандырып алған соң жігіт соңғы сөзін жеткізді мен кореяға кетіп бара жатырмын ол жақтан қашан келетінімді білмеймін деп кездесудің соңғы нүктесін қойды мен сені күтемін ғой деп жыламсырап еді күтпей-ақ қой сол жақта қалуым мүмкін деген рүстем желімдей жабысқан қыздан құтылуға асығып көлігінен күштеп шығарғандай болып еді Шылдамдығын бірден үдетіп тайып тұрған оның ізінен гүлім лағнет айта қораптағы иіссуді лақтырған жол шетіне отыра қалып ал кеп жыла ә дегеннен махаббаттың жолы болмай жүрегін жаралап тәнін ластап алған ол өз өмірін тағы сөкті жарық дүниеге келгелі ешкім де мұны шынайы жақсы көрмепті бәрі өздерінің бас пайдалары үшін күңше жұмсайтын анасын айтпағанда розапкесі ше ол да мұның жүктілігін пайдасына асырғысы келді пе анасы өмір мен аямаса мен басқаны қалай аяймын деп отырып отыратын ашуланғанда Мен ешкім сүймесе мен біреуді қалай сүйемін бұл да бір уақытша махаббаттың кезекті хикаясы болар деп ойлады жаңадан танысқан кезекті бір еркектің құшағында жалаңаш жатқан гүлім қотыратқа соқырат үйір ме құрбысы аделия гүлімнің көзін ашты ақшасы жоқ жігіттерді жолатпа мүлдем олардан пайда жоқ жасы үлкен болса да қалталы ағашқалар түстау керек деп құнды кеңестерін айтқан осылайша ол қаланың қақа тұяқ сылқымына айналып шыға келді күндер өте ол бұрынғыдай ешкімге сенбейді ешкімнен тіпті жақсылықты күтпейді рүстемнен кейін тағы да басқа махаббат майдандарын басынан кешіріп әбден әккі болып алды аз уақыт ішінде сол арада тағы да жүкті болып қалып кезекті түсігінде де жасатып үлгерді ешкімге айтпай ал роза әпкесі гүлімнің жеңіл жүрісінен күдіктене бастады сен қыздың жүрісің ұнамай жүр деп еді ұнамасам бөлек кетемін деп қоң кеткен. бұл кездегі әпкесі не айтса да басын шұлғитын сол баяғы аңғал қыз емес алдына келген тістеп артына келген тебетін долы мінез пайда болған бөлек қайда барасың ауылға барып анаңа жәрдем бергенің дұрыс қой одан да деп еді ұрыс әпкесі қызы оқытамын шоқтамын, тұрмысқа беремін деп алып келіп еді бірақ сіңлісі мұның тәрбиесіне көнбеді көрсеткен бағытынан ауытқып барады не істерін білмей басы қата бастағанда гүлімнің өзі құрбымен пәтер жалдап тұрамын деп бір жола кетуге бекініпті әпкесінің өтінгені жылағаны ұрысқанына да пысқырып қарамады жас болса да өз қолы аузына жетіп қандай жылмен болса да нанын өзі тау жейтін халге жеткен гүлім роза әпкесінің үйінен бір жола кетті ал сыртта оны өзінен жиырма жас үлкен қалталы еркек күтіп тұрған еді үшінші бөлімнің соңы жалғасы бар